Bienvenue à tous, je me permets de prendre un petit peu de votre temps et de consacrer une vidéo sur ma chaîne YouTube à quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. C'était à la base une initiative personnelle que j'ai commencé bah, il y a quelques mois et j'en ai parlé autour de moi à d'autres amis créateurs de vidéos et ils m'ont poussé à faire une vidéo dessus pour vous en parler à vous, ma communauté et surtout pour essayer de toucher d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses, d'autres créateurs sur TikTok ou Instagram. Je vais prendre une petite poignée de secondes pour vous expliquer ce qui m'a amené à faire cette vidéo et après je vais vous expliquer concrètement pourquoi je la fais. Je n'ai pas envie de radoter, je sais que vous le savez. Tout le monde est au courant, la planète se meurt petit à petit. On a un réel problème dans nos bilans carbone, dans l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Et personnellement, depuis un an, j'ai essayé de m'améliorer là-dessus, en prenant de meilleures habitudes dans le transport, en prenant un peu plus mon vélo, en mangeant différemment, mais là n'est pas le sujet, je ne suis pas là pour vous donner des conseils là-dessus, car je suis encore loin d'être celui qui a un impact positif pour l'environnement. L'idée de l'initiative que j'aimerais lancer aujourd'hui avec vous m'est venue lorsque euh, j'ai lu en 2019 un article sur le bilan carbone du visionnage des vidéos en ligne. Je vais vous donner quelques chiffres qu'on peut trouver dans certains articles. Voilà, ces chiffres, je pense, sont approximatifs. Mais aujourd'hui, les centaines de millions d'heures regardées sur YouTube génèrent chaque jour 600 000 kilos de CO2. C'est sur ce bilan qu'il y a quelques mois, j'ai construit cette initiative personnelle, car ce chiffre m'a fait réaliser que je fais partie de ceux qui génèrent du CO2 via ma chaîne YouTube. Amis créateurs de vidéos, le but, c'est pas du tout d'arrêter nos passions, parce que voilà, nos chaînes YouTube permettent de véhiculer nos passions. Le but, c'est que nos chaînes aient le moins d'impact négatif sur l'environnement. Toujours d'après ces articles, 1000 heures de visionnage de vidéos YouTube, comme vous êtes en train de le faire, génère à peu près 6 kg de CO2 émis dans l'atmosphère. En opposition, un arbre absorbe entre 7 kg et 30 kg de CO2 par an. Il y a quelques mois, je me suis donc dit, Mehdi, c'est peut-être une première solution pour essayer de limiter l'impact de ta chaîne YouTube sur l'environnement. Fais planter un arbre à chaque 1000 heures de visionnage sur ta chaîne. Cette initiative, j'aimerais la partager à tous. Le chiffre d'un arbre pour 1000 heures de visionnage, ça peut être adapté. Le, but, c'est vraiment de commencer à essayer de faire quelque chose. Je sais aussi pertinemment que planter des arbres ne sera pas la solution finale contre toutes les mauvaises habitudes qu'on a prises au cours des décennies, mais il faut bien commencer quelque part. J'invite tous mes amis, tous les créateurs de contenu vidéo, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, peu importe, que ce soit pour des marques qui utilisent une chaîne YouTube pour véhiculer voilà, des messages promotionnels, que ce soit des chanteurs, des rappeurs, qui utilisent aussi une chaîne YouTube pour mettre des clips en ligne, etc. Tous ceux qui, comme moi, génèrent du visionnage en ligne, à rejoindre le mouvement YouTrees. Le principe est vraiment simple, faire planter un nombre d'arbres proportionnel au visionnage qu'on génère sur notre chaîne. Construisons ensemble un début de quelque chose dans le but que notre passion, créer des vidéos, créer du contenu vidéo, impacte de moins en moins l'environnement. Arrêtons d'être passifs et passons à l'action. J'appelle aussi à toutes les personnes utilisant ces plateformes TikTok, YouTube, Instagram, tous les abonnés à partager cette initiative, le hashtag Utrees et à taguer leurs youtubeurs, leurs instagrammeuses, leurs tiktokers préférés pour qu'ils rejoignent l'initiative et le hashtag Utrees. Nous savons aujourd'hui ce que peuvent faire les réseaux sociaux. Montrons l'exemple à nos communautés, chacun à sa façon, en partageant le hashtag, en plantant des arbres, peu importe. Je vais véhiculer ce message sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout. J'ai confiance et j'ai foi en vous. Je sais que vous êtes beaucoup sur YouTube et sur Instagram à prendre ces choses au sérieux. Je m'engage aussi à faire planter un arbre à chaque fois qu'un youtubeur ou une youtubeuse rejoindra le mouvement. Que ce soit une chaîne à 1000 abonnés ou une chaîne à 1 million d'abonnés. Sur Twitter, sur Instagram, taguez vos influenceurs préférés. Faites planter vos influenceurs préférés. Ensemble, faisons planter Internet.